Ardaloedd Chwilio yn y Môr Mawr. Dyma un mewn cyfres o gyflwyniadau ar ardaloedd chwilio sy'n cael eu gwneud fel rhan o brosiect i gwblhau rhwydwaith ardaloedd morol gwarchod Cymru. Mae'r prosiect hwn yn cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth technegol Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur. Nid yw'r ardaloedd chwilio yn gynigion ar gyfer parthwyr cadwraeth morol, ond maent yn gam yn y broses tuag at dynodi parthau cadwraeth morol yn nyfroedd Cymru. Dyma ddarlun o'r broses fesul cam ar gyfer dewis parthau cadwraeth morol posib i fod yn destun ymgynghoriad. Ar hyn o bryd, rydym rhwng cam 2 a cham 3, mewn cyfnod o drafod ehangach am yr ardaloedd chwilio i gasglu rhagor o wybodaeth am weithgareddau a buddiannau. Rydym yn trafod yr achau a sectorau sydd â diddordeb, rhyngfeiliaid a cymunedau, a byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i'n helpu i nodi ardaloedd addas. Pan bydd camau posib wedi cael eu nodi gyda'r grŵp gorchwil a gorffen, bydd y JNCC a CNC yn rhoi cyngor, cyn i Lywodraeth Cymru gynnal ymgynghoriad 12 wythnos. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen wir prosiect. Y nodweddion diffygiol yn ardal chwilio By yw: Cynefinoedd eang o waddod bras islanw, tywod bras, graean, cerrig mân a choblau sydd ar y cyfan yn weddol symudol. Gwaddod cymysg islanw sy'n gymysgedd o wahanol waddod ond bob amser yn cynnwys lleuad ac ar y cyfan yn llai symudol. Mae'r rhan fwyaf o ardaloedd chwilio ym Môr Mawr Rhanbarth Iwerddon i'r gogledd o Ynys Môn ac rhyw 994 cant pedwar cilomedr sgwâr o faint. Ceir y gwaddod cymysg islanw yn y gogledd yn bennaf ac yn y de ceir gwaddod bras islanw yn bennaf. Mae'r ardaloedd yn cynnig cyfleoedd i unioni'r diffyg o ran gwaddod cymysg islanw a gallai unioni tua 60% o'r diffyg o ran gwaddod bras islanw. Mae'r ardal gyfan bron y môr mawr, a byddai'n gyfle i sicrhau presenoldeb gwaddod cymysg islam nhw a gwaddod bras islam nhw mewn dyfroedd dyfnach a'r cysylltedd rhyngddynt. Yn ystod y cyfnod chwilio bras, cafodd nodweddion diffygiol a oedd yn gorgyffwrdd a gweithgareddau trwyddedig a seilwaith eu tynnu o'r rhestr, gan nad oeddynt yn gydnaws â dynodiad PCM. Mae'r trosolwg o'r ardal chwilio yn dangos gweithgareddau hyn yn fanylach, ac mae'r gael y tudalen wir prosiect. Mae map ar y chwith yn dangos bod nifer fach o weithgareddau trwyddedig a seilwaith yn ardal chwilio B, gan gynnwys dwy bibell olew yn croesi'r ardal o gosodiad olew yn ne'r ardal. Ar gyfer pob ardal chwilio, cafodd data ei gasglu am weithgareddau sy'n achosi pwysau y mae nodweddion diffygiol yn sensitif iddynt. Fodd bynnag, nid oes gennym ddata gyfreithiol cynhwysfawr am bob gweithgaredd ar hyn o bryd. Rydym yn cydnabod bod angen rhagor o drafodaethau i nodi ardaloedd allweddol ar gyfer gweithgareddau eraill. Un set o ddata sydd gennym yw gweithgareddau pysgota sy'n seiliedig ar ddata'r system monitro cychod – ar gyfer ei crynhoi ar gyfer 2016 i 2018. i'w gweld yma ar y dde. Dim ond ar gyfer cychoedd dros 12 metr y casglir data VMS, a rhai cychoedd llai sy'n pysgota am gregyn bylchog. Mae'r bra'r graff yn dangos lefelau ymdrech o isel i uchel, ond nid ellir ei ddefnyddio i gymharu lefelau defnydd gwahanol fathau o offer. Rydym yn ymwybodol bod gweithgareddau pysgota eraill gan gychod o dan 20 metr o bosibl yn digwydd yn yr ardal chwilio. Unwaith eto, bydd hyn yn rhan o drafodiaethau ehangach i gasglu gwybodaeth i'w bwydo i'r broses. Y nodweddion diffygiol yn ardal chwilio dy yw Cynefinoedd eang, gwaddod bras islanw, gwaddod cymysg islanw, Mae'r ardal chwilio gyfan yn yr ardal Môr Mawr rhanbarth Môr Iwerddon, i'r gorllewin o ben Benllyn ac yn rhyw bum cant a cilomedr sgwâr o faint. Mae'r ardal yn glytwaith o waddod bras islanw a gwaddod cymysg islanw. Credir bod yr ardal wedi rhannu'n gyfartal rhwng y ddau gynefin, er nad ydym yn gwybod yr union arwynebeddau. Ceir cyfleoedd yn yr ardal i unioni'n llawn y diffyg o ran gwaddod cymysg nhw ac ychydig dros hanner y diffyg o ran gwaddod bras nhw. Mae ardal chwilio dy gyfan yn y Môr Mawr, a byddai'n gyfle i sicrhau presenoldeb gwaddod cymysg nhw a gwaddod bras nhw mewn dyfroedd dyfnach a'r chysylltedd rhyngddynt. Nid oes unrhyw weithgareddau trwyddedig na seilwaith o fewn ardal chwiliadau, a dim ond ychydig o gychod deuddeg metr a throsodd sy'n pysgota yma. Mae'n bosibl bod gweithgareddau eraill yn cael eu cynnal yr ardal hon. Bydd casglu'r wybodaeth ychwanegol hon yn rhan o trafodieithau ehangach. Mae ardal chwilio E yn union i nifer o ddiffygion. Gwaddod bras isla nhw, gwaddod cymysg islanw. Tywod islanw a tywod mân a chynolig a thywod lleidiog. Cnefinoedd lleidiog mewn dyfroedd dwfn. Cocsen fawr. Molwsg mawr ddwy granegog sy'n byw wedi'i gladdu yn y gwaddod ac er mawr rhyfeddod yn gallu byw am hyd at 500 o flynyddoedd. Mae ardal chwilio e ar y ffin rhwng rhanbarthau Môr Iwerddon a'r gorllewin y Sianel a'r môr Celtaidd, i'r gogledd a'r gorllewin o Sir Brenfo, ac ar ffin deuddeg milltir forol. Mae'n rhyw 880 km sgwar o faint, gyda rhannau ohoni yn y glannau a rhannau yn y môr mawr. Mae'n ardal o waddod bras islanw yn bennaf yn clytwaith o waddod bras a gwaddod cymys islanw, gyda'r ardal fach o dywod islanw yn y canol. Yn y llawn y Sianel a'r Môr Celtaidd, ceir dau gofnod o gocsen fawr ac un cofnod o gyfandiroedd lleudiog dyfroedd dyfn, o fewn y clytwaith o Waddod Bras a Gwaddod Cymysg Islan nhw. Ceir cyfleoedd i anioni'n rhannol y diffyg ym Môr Iwerddon o ran y Gwaddod Bras a'r Gwaddod Cymysg Islan nhw ac unioni'n llawn y diffyg o ran gwaddod cymysg islan nhw, tywod islan nhw a'r gocsen fawr yn ardal y gorllewin y Sianel a'r Môr Celtaidd. Dim ond un cofnod sydd o gynefinoedd lleudiog dyfroedd dwfn. Efallai bydd angen rhagor o dystiolaeth i allu bodloni'r diffyg. Mae map ar y chwith yn dangos mae ychydig o weithgareddau trwyddedig a seilwaith sydd yn ardal chwilio e. Mae'r ardal o fewn yr ardal sydd â thrwyddredu, cynhyrchu olew a nwy ac mae belllau olew a nwy yn croesi'r ardal. Ar sail y data a gasglwyd trwy'r system monitro cychod 12 metr a throsodd a ddangosir ar y mapiau ar y dde, ceir lefelau isel o bysgota a threithrwydi traws, treillrwydi dyfnforol a llusgrwyddi yn yr ardal. Ni oedd oes am llawer o weithgareddau pysgota eraill yn yr ardal, sy'n debygol o effeithio ar weli'r môr. Caiff hyn ei gadarnhau drwy drafod pellach. Y nodweddion diffygiol yn ardal chwilio GH yw Tywod islanw, gwaddod bras islanw. Llaed islanw, cococsen fawr. Quills môr a megaffon a trychion, llediau sefydlog sy'n cynnal Quills môr sef anemoni cytrefol tal sy'n debyg i gwilsen a megafauna trychiol fel y llygren llosgfynydd hon ac yn bwysig yn yr ardal hon. Cymychiaid norwy Gall y cwilsen môr tenau yn y ffotograff dyfu uchder o 60 cm ac maent yn gallu goleuo yn y tywyllwch. Mae'r ardal hon ym hengor gorllewinol Dyfroedd Cymru, o amgylch dyfnderoedd y môr Celtaidd, Mae'r rhan fwyaf ohoni yn y Môr Mawr. Mae'n ardal enfawr, pedwar mil pum cilomedr sgwâr. Cofiwch, nad ydym yn bwriadu dynodi'r ardal gyfan. Dim ond ei ddefnyddio i'n hoelio'n sylw pan ddaw'r amser i ddewis ffiniau ar gyfer cmau posibl. Yng nghanol ardal hon, y brif nodwedd yw Llaed Islanw, gyda thywod islanw eu hamgylch a darnau o waddod bras islanw. Yn ôl y cofnodion, ceir cyfunedau o gwyls môr a megaffona trychiol yn y islan nhw, a cyninefoedd lleidiog yn y dyfroedd dwfn. Ceir un cofnod o'r Gocsen Fawr, hynny yn nwyrain yr ardal. Mae'r ardal chwilio yn rhoi cyfle i unioni chwe diffyg yn yr ardal, a dyma'r unig gyfle i unioni'r diffyg o ran cwyls môr a chymunedau o fegaffona trychiol. Gan fod y rhan fwyaf ohoni yn y Môr Mawr, byddai'n gwneud cyfraniad sylweddol at yr egwyddor o gysylltu cyfanefoedd drwy ddarparu cyfanefoedd eang mewn dyfroedd dyfnach. Mae'r map ar y chwith yn dangos gweithgareddau trwyddiedig a seilwaith yn ardal chwilio GH. Mae'r gweithgareddau olew a nwy gyda nifer o bebellau yn croesi'r ardal. Mynegwyd diddordeb mewn technoleg ei gwynt noddiol yn yr ardal hon. Mae data'r System Monitro Cychod yn dangosir ar y dde yn dangos bod yr ardal hon yn ardal bysgota bwysig i gyhoedd o'r Deyrnas Unedig ac o tu allan i'r Deyrnas Unedig. Mae'n bosib bod rhai gychod o dan 20 metr yn gweithio'r ardal hon hefyd. Fel rhan o trafodiaethau ehangach, casglir bodaeth am hyn a gweithgareddau eraill yw i'w i'r broses. Fel y dywedwyd ynghynt, mae trosolwg o'r ardal chwilio yn dangos gweithgareddau hyn yn fanylach, ac mae ar gael ar dudalen wêr prosiect. I gael rhagor o wybodaeth am y broses, yr ardaloedd chwilio sy'n cael eu cynnig a sut y gallwch chi ddweud eich dweud, ewch i dudalen wir prosiect a nodir ar y sgrin hon.